Aujourd'hui, du coup, on va essayer de rentrer dans un réservoir d'eau abandonné dans Rennes. Donc là, on va essayer de rentrer dans l'enceinte euh, bah, du, du complexe. C'est parti. on est rentré dans le bâtiment. Et euh, il y a la maison du gardien juste derrière. <laughs> Du coup, faut pas trop traîner ici. Allez, c'est parti. Donc là on est à l'entrée du réservoir et on va essayer de juste euh, enlever euh, la barre baramine qui sert à retenir la porte parce que du coup sinon on peut pas rentrer. la deuxième fois qu'on fait cette exploration. On était déjà venu en mai dernier. Et en fait, euh, la cité a été inondée, il y avait de l'eau jusque là à peu près. Et on était presque toute la cimentière. En fait, euh, vu que l'endroit il, est ultra résonnant, et bah, dès qu'on parlait, il y avait beaucoup trop de bruit. Du coup, c'était impossible d'utiliser les rushs. En plus, c'était trop bruiteux. Du coup, on est revenu avec le meilleur micro pour mieux filmer ça. Quoi. de la vidéo, ça va être surtout de vous montrer le lieu à travers euh, les photos. Parce qu'en vidéo, on voit pas du tout assez. Et avec les photos, on va pouvoir faire des poses longues pour du coup accumuler plus de lumière dans la photo et du coup vous montrer plus de détails euh, de l'endroit. quoi. en gros là, Félix il va faire une pause longue, ça veut dire que la photo euh, va durer plusieurs secondes. Et moi, il faut pas du tout que je bouge, sinon ça va se voir. Je vais apparaître plusieurs fois sur la photo en fait. Du coup, je vais essayer de bouger le moins possible. Vas-y, tu peux aller un peu plus loin. Ouais, là c'est bon. Vas-y, je la prends. Ouais, mais en, vrai, je me dis, ça a bombardé de photos, en fait. Alors là, euh, nouvelle euh, idée de photo, on passe à une longue focale, du coup à un 75 mm. Ça va compresser le sujet au centre de la photo, et ça va encore plus faire ressortir les arches, et on aura encore plus euh, l'impression d'être dans une cathédrale. Là, ce qui va être intéressant sur cette photo, c'est qu'on va positionner deux silhouettes pour bien se rendre compte de, l'immensité du lieu. Et on vient partir d'une photo où il n'y a aucune luminosité, on vient recréer euh, la lumière nous-mêmes. Il y a Léo qui va passer avec le spot euh, comme ça dans, dans les allées pour nous éclairer. Avec les photos qu'on vient de faire, euh, je pense qu'il y en aura forcément une qu'on va vendre en poster euh, sur notre boutique. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le lien est dans la description. Vas-y, peut-être euh, rapproche-toi un tout petit peu. C'est être un chouïa trop près. Et là, vas-y, sinon mets-toi de dos. J'ai fait une pause de 10 secondes. On va essayer de faire une photo avec euh, l'escalier en colimaçon euh, par lequel on est rentré. Mm. On va essayer de poser une silhouette avec euh, juste une frontale sur lui en rouge, ça peut, ça peut rendre bien. Tu peux rééclairer comme avant, le Léo c'était très bien. Après euh, la photo euh, avec Flo qui descend avec la frontale l'escalier en colimaçon, je viens d'avoir une nouvelle idée, ce serait d'ouvrir la trappe par laquelle on est entré et de faire un puits de lumière. où on va peut-être pas faire ça hyper longtemps parce que... C'est l'endroit par lequel on est rentré, c'est assez exposé. Donc euh, une fois qu'on aura pris la photo, on va, on va s'en aller assez rapidement pour pas se faire attraper. Here you go. Allez, barrez-vous. Il est là, il est là le mec. On vient de sortir, il est 9h du mat, on a pris 3 heures, c'est assez long, mais au moins j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On vous a montré un lieu assez unique à Rennes. Allez, à dimanche prochain, let's go